כן, זה יכול להיות מוד. אני לא רוצה להמשיך אותו, כמו שאתם רואים. Three, two, אשמח <laughs> לעשות את המוד הזה שוב, כי אני רוצה הרבה מודים לעשות. אבל ניתן למוד הזה שבע, הוא די טוב. קוראים לו בוב. טוב, אז עכשיו... אה, VSX זה דווקא מוד שאני ניסיתי לפני זה. קאטסינס למוד הזה, פשוט אה, אין לי כוח להראות את זה, כי אז אה, אה, אני אקבל. כי אז יהיה לי אבל זה היה שם. 3, 2, 1, go! די קשה, אפילו שהוא מאוד איטי. אבל אני אתן למוד הזה תשע, זה כמעט היה עשר, רק, רק הסיבה שאתה יכול להספים בו. אז זאת הסיבה שלא נתתי לו יותר. אז את המוד הזה צריך לחפש הרבה זמן, אבל... מוד If he can win, his head be אבל כי השיר, השיר הזה מטורף. 3, 2, 1, go! אבל השיר הזה מטורף, אני אתן לזה שבע בעיה שאפשר להספים ואין עוד שירים במוד. אה, Three, two, fall Está, está, στο τίποτα κοστά Τα τα τα τα τα τα τα Τα Τα Τα let's go. אהבתי את השיר הראשון, כאילו, אני לא... מצטער, לא הייתי צריך מישהו אליי. רגע, איפה הוא צריך? אוקיי, נבדוק. זה כן היה אוקיי, נבדוק את השיר הראשון. מצטער שהתקשרו אליי באמצע. מצטער שהתקשרו אליי באמצע. 3, 2, 1, Dominica, Dominica, Dominica, Dominica, Dominica. Jam. רגע, נבהלתי. טוב חברים, זה הסרטון. טוב חברים, זה הסרטון, מקווה שנהנתם, אל תשכחו לעשות sub לייק ולהפעיל את הפעמון, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.